So, what's up guys? Welcome to my channel. So, this is Madam Gaming and susubukan ko ang kunin yung bagong lighter ngayon. Pero, 8 tries lang. Tingnan natin yung swerte ko or malas ako. Pero bago yun, bumili na ako ng isang bag. Para in case wala akong makuha, hindi sumama yung loob ko. <laughs> so, yun. So, yan. Susubukan na natin dahil may bago na akong bag. So, cutie patsuti tatry na natin kunin ang bagong Supreme Supply. 8 tries lang kasi hindi naman tayo mayaman. Actually, di ko type yung damit niya. For anything. Parang gusto ko lang yung glider. Okay, let's try. So, we only have 8 try. Sana makuha natin bago yung 8. Una. Okay. Pangalawa. Pangalawa. Yun! Nice one, nice one. Pangalawa. Okay, pangatlo. Oh! Ah, Kala ko yun na. Pangatlo. Okay, guys. Pang-apat. Let's do this. Pang-apat. Shit. Isa na lang. Isa na lang. Panlima. Three days lang! Oh! Nakuha ko na! Nakuha ko! Nakuha ko! Nakuha natin, guys! <laughs> Yay! Uh, <laughs> so, yun guys. Suka natin ang bagong glider. Okay. Tingnan natin. Finally guys, mapapalitan ko na si Chupapi. After one year, may bago na akong, ano, may bago na akong glider, ba diba? At isa palitan ko na siya. Kalae mo yun. So, yun nga guys, itatry natin ng 3 times dito sa, ano na to, <laughs> pinagamba na to. Mahalay mo makuha natin, di ba? Magamit natin. So, it's okay. Masaya kasi ako nakuha, nakuha ko yung glider eh. So, itatry natin ito 3 times, okay? May sobrang 20, kaya isang 20 muna. Okay. Then, 1, 2, please, Three! Three! <laughs> Guys, naka, nakakuha ko naman rin. M14. And place water katana. Oh my god. Oh my god. This is my lucky day. Then may another 100 na naman tayo na pwede nating i-spin. So, check natin guys ha. Mm -hmm. So, ang nakuha ko, ayoko niyan, hindi ako interesado dyan. Interesado sa mga damit-damit, sa mga baril. Oh my God! Di bago tayong M14! Mm. Nice! And then, bago na tayong fly water, mga Lodi, eh, sabi ko nga diba bago yung ating lollipop. May nakuha akong bagong fly swatter, which is itong dalawahan. Nakakatuwa naman. Ang dami ko ng price water, guys. So, yung hammer ko hindi nailaw. Pero ngayon, dahil bago ang lollipop, lollipop gagamitin ko. So, there we go. So, guys, thank you. Yan, sinare ko lang sa inyo yung aking pagdodraw. And maglalaro ako mamaya. Thank you, guys. Please like and subscribe.